In mijn functie als, als, eh, als ambassadeur voor jongerenonderwijs en werk ben ik internationaal heel veel bezig met hoe zorgen we ervoor dat er een, een, een verbinding komt tussen de skills en de banen. Dan is het voor mij heel erg belangrijk om te begrijpen hoe doen we dat dan in Nederland? Van hoe zorg je er nou voor dat jij in deze tijd waarin werk zo snel verandert, de wereld zo snel verandert, de soort skills hebt die jou klaarmaken om die baan te vinden en om die baan goed te doen. hebben een beetje gepraat over hun eigen ervaringen in participatie en meespreken op school. Ik hoop dat zij ook eigenlijk zoveel mogelijkheden krijgen die wij hier hebben. En als ze ze niet krijgen, dat ze ze gewoon moeten pakken en door moeten gaan. <laughs> En wees niet bang om eh, ja, om problemen aan te pakken en om voor verbetering te gaan. Altijd voor 100% te gaan en probeer je medestudenten en andere mensen ook te helpen en probeer samen te werken tot een beter resultaat. Ja, helemaal dat. Ja. <laughs>